Hola cracks, hoy les enseño a cómo extraer los archivos en formato zip. Lo primero será descargar la app, llamada Sfiler Explorer que se las dejo en la descripción. Segundo será con tu dedo darle para al lado, así como si fuera para adelantar un vídeo. Lo tercero será buscar el archivo y mantienes presionando el archivo y en los tres puntitos. Ir a la opción de extraer. Solo seguir los pasos. Gracias por sus 56 suscriptores. No les fallaré. Familia Ángel Droid crecer a paso agigantados. XD. Nos vemos mañana. Con un especial. Pero antes. Dejen su poderoso like. what I need.